بله. در خدمت جناب های دکتر استوراخچی هستیم استاندار جدید خواهش میکنم از برنامه های جدیدتون برای ما بگید بله، خواهش میکنم خواهش میکنم سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان عزیز بنده یحیی استراخچی فوق دکترای اختلاس از دانشگاه مختلصون فرانسه هستم بله جناب سوراخچی برامون بگین که چی شد که احساس مسئولیت کردین و این وظیفه رو به عهده گرفتین بله هرچند قبول کردن این وظیفه خطیر برای من آزمون بزرگی بود نمیخواستم این وظیفه رو قبول کنم تا اینکه تو یکی از احادیث خوندم که نوشته بود یا ایها الذین آمنو اختلص و اختلاص باشد که مختلص چرا حدیث جهل میکنی مردک نه اشتباه میکنید من اومدم به مردم خدمت کنم چه برو پایین کشر نگو سرمون درد گرفت گم شو پایین چی؟ یکی بیاد اینو شد کنه بیرون مادر دزایید منو به نازه بیرون <laughs>